પા રામ તો અવિગત અલખ અનાદિ એનું ક્યાંય માપદંડ ન કાઢી શકાય એવા પરમાર્થ સ્વરૂપ છે એના ચરણમાં બધા પરમાર્થ સમાયેલા છે બ્રહ્મ સ્વરૂપ છે રામ કોઈ સામાન્ય વ્યક્તિ નથી બ્રહ્મ સ્વરૂપ છે